Cześć wszystkim. E, dzisiaj jest wielki haul, bo jutro idę do szkoły i mam dużo zaległości i w ogóle nie chcę się tego odrabiać, bo dziś jest niedziela i chyba przez tydzień nie byłam w szkole. No i to mnie tak denerwuje, bo nie chcę się tego odrabiać. No i w ogóle. No i to jest takie wkurzające. No i myślałam nad filmikiem, bo Chciałabym, żeby ktoś obejrzał moje filmiki w końcu, bo ten wielki haul się zaczyna od tego, że nikt nie ogląda moich filmików, nie? Bo to jest dopiero drugi mój filmik. No. Dlatego na przykład z matematyki już odrobiłam, nie? Ale więcej lekcji mi się nie chce odrabiać. No i jakbyś to coś czwarty klasa, nie? No to ja mam 10 lat, czy tam już prawie 11. No i no i robimy no i to jest masakra. Po prostu masakra. No ja już nie wiem, co mam robić, bo z tą masakrą, no to, to trzeba zwalczać tę nie. No i patrzcie, y, no i chciałabym, żeby ten filmik był fajny, dlatego zrobiłam 20 pytań od Was. Bo ktoś mi tam, jedna osoba mi napisała na profilu. Dlatego mam jedno pytanie, nie? I tak, to pytanie brzmi. Czy wolisz chłopa, czy wolałabyś mieć chłopaka na zawsze, czy męża? Ale widzisz, to głupie pytanie. No oczywiście, że jakbym miała męża, to bym mogła mieć jego nazwisko. No i... No i chyba męża bym wolała mieć. <laughs> No bo chłopaka przez całe życie to tak trochę głupiem, bo jak dla mnie. No i jeszcze tak, no i jeszcze miałam wielki hol z piórnikiem. Pokażę wam zaraz. Bo piornik mam taki. Nie wiem, czy widzicie. No i właśnie, no i to był wielki hol, bo mam no też nie wiem bałagan, o jest taki. O bum! Leci zaraz. Leciało! <laughs> No widzicie, jaki to jest po prostu masakryczny. No i ja teraz chciałam wam powiedzieć, że w następnym odcinku chcę zrobić room tour, bo słyszałam dużo y, rzeczy, że ludzie lubią oglądać room tury i tak dalej. Dlatego już wiecie, jaki mam kolor szafy, tak jakby taki kremowy jakby, czy jakoś tak. No i, no i wiem, że się bardzo zacina i mam dziwny głos, bo ja mam na pewno inny głos. No i tu już na dzisiaj koniec i robię następny odcinek Room Tour i to jest mój drugi odcinek. To cześć!